आती है वो ऐसे चल जैसे जन्नत में रहती है दिखती है सबको ऐसे जैसे सबको वो सहती है पर गुस्से